Mami, de ce e soare afară? Mami, de ce albastru e albastru? Tati, dar de ce marea e albastră? Ah, dar vreau să știu și eu de ce nu mergem în parc. Ei bine, sunt Silviana și te invit marți 3 noiembrie, orele 19, ă, la cursul meu de improvizație să aflăm de ce. Pentru că, într-adevăr, când suntem copii, mereu întrebăm, da, de ce, de ce, de ce, de ce? De ce este o întrebare specifică actoriei și actorului și uh, marți o să ne jucăm cu această întrebare. Ce zici, vii? Ceau! Ah, o să și mâncăm! Era să uit! Ceau!